salaamaaleykum sëñ Basiirou Diouf waa jàmm ngeenam waaw tey dañoo fas yéene ñaanal sëñ Muntaxa Mbàkke jàng wakaana ak xan mot la bu sifaay wala salaatu wala nabi lu waay man ci ñaan tey bu jont soo ba bët set def ko addi sëñ Tuubaa ñaanal mu ñaanal sëñ Muntaxa su mu may ko fanu gudd te may ko te musal ko ci ndox yëpp te dooli noo noo ngi ci biiram nag yàlla na musalaale barkal faam loolu laa leen fas yéene tey boo ko moo tàmbali léegi ba gën sa ba bët set lu waay man wakaana ak xan mat la bu sifaay wala xasila gu waay man wala salaatu gu waay man na nga ko déggee noonu groupe boo dee na wala mbooloo na nga ko ñëpp murit yëpp yëg nag murit ku ko yëgle daal yàlla na sa borom defal la tawféex képp ku ko jàllale yàlla na yàlla defal la tawféex yàlla na sa borom fekk sa ajo tey ak ëllëg defal la sa ajo ne biir ak bitti yàlla na sëñ Tuubaa defal la ko sëñ Muntaxaa daal moom la ñaanal tey jii xasila gu waay man wakaana ak xan lantaan ak mat la bu sifaay su borom aar ko ci ndog yëpp te musal ko ci sat musal ko ci wéradi musal ko ci gàtt fan barke alxuraan te yéenam ju baax ji yéen naa la sëñ Tuubaa yàlla na yàlla gale ko te tan fekke lépp nag moom barke borom Tuubaa jërë ngeen jëf audio bi ne ko jël boo ko jàllee yàlla na sa borom faj sa ajo ci barke sëñ Tuubaa jërë ngeen jëf allahumma salli ala sayyidina Muhammad sëñ Basiru Diouf